bruh, bruh, bruh, bruh. Bien chill, je ne sera pas de bouquet. Bruh. Bruh. Запад, будь честен. Бра. Бра. Бра. Но хуже уже не будет. Пац. Пац. Пац. Пац. Бра. Пац. Пац. Бра. <laughs> Как иначе? Бра. Бра.